Je vous souhaite à toutes et à tous, à, toutes et à, je vous souhaite à toutes et à tous. Euh, on dirait du latin, Je vous souhaite à toutes et à tous, à tous et à tous. Je vous, vous souhaite à tous des... à tous, à Je vous souhaite à tous, non, à toutes et à tous. C'est bon, c'est à tous et à toutes. Bonne fête, voilà.